алла тағала айша енемізден риуаят пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады инна аллаха юхиб жаратқан алла тағала шексіз күмәнсіз жақсы көреді кімде қашан сілердің біреуіңер бір амал қылсаңар ошол амалды кемшілдіксіз қылғаныңарды жақсы көреді дейді демек толық деңгейде совершенство деп қояды орыстар ең мықты жоғарғы деңгейде мықты кемшілдіксіз демек бұл жерден ғалымдар айтады бұл динге дағы тиешелі дүниеге да тиешелі дінге қандай дарат алсаңыз толық алыңыз Чачыратпай, мәкру қылбай суын исрап қылбай кішкене суық болып қалса ептеп септемей емес үштен толық шашылбай ышқалап деген дәратты да толық алыңыз намаз оқығанда дағы толық оқыңыз намаз толық болады қачан қашан сүннетменен болса сүннөт бир сүннөт қалып кетсе намазда кичине кемчилдик эки ошого жараша үч ошого жараша кемчилдиктер кемчиликтер демек толуктанатыр сүннөт менен адеби менен намазда кандай ошон үчүн намаздагы адептерди эске алып коюңуздар болбоду дегенде мына жөнөкөй болгону менен намазда хушу худу коркуу пайда боло турган руханиятты өстүртө турган нерсе ушу кол көтөргөндө алаканды ачып өзүнүн абалында коюп э аллаху акбар дейбиз го ошондо кыбланы карасын алаканыбыз мынандай болуп калбасын муштумдап албайлы мындай кылып мына бармакты бармак бар го бармактын башы кулактын жумшагына чейин алып келейин аллаху акбар деп мынакей көзүбүз кыямда турганыбызда сажда кыла турган жерди карап турсун болду тияк буяктарды алдыга жок ошол жерди гана карап турайын көздү көздү эгерде сактасак намазда кудай кааласа ой дагы оңой сакталат ошон үчүн көздү жакшынакай карайлы колубузду байлаганда үч манжаны бул жерге экөөнү бул жерге коюп киндиктин алдына жакшынакай коюшубуз керек жакшынакай кыраат кылыңыз алланын алдында турам деген сезим бизде үзүлбөсүн алланын алдында турам деген сезим үзүлбөсүн кийин андан кийин рүкүгө барганыбызда рүкүгө барганыбызда белибизди түз кылып колдорубузду ачып бүркүт чапчыгандай тизени чапчыш керек коюп койбош керек тизеге колдучу чапчыш керек sünnet boyunca манжалар açılat, cana çapçılat. Sünnet boyunca dizeni. Ha, üstüңүздөн bir 40 yıl aram mı? O ikinci dardan taş бере турган болсо жыгылып vay турган bolun да эптеп эле мындай эле колду коюп керек макул кичине чыканак deyiş керек анан мындай көз ошол учурда эки пут бар эки таман ошонун ортосун карап турат көз ошол жерде карап турат сәждәні бұл жерде бұл жерде қайра тұрғаныңызда тұрып мындай қарабаңыз да қиямға тұрғаныңызда даже тік қарабаңыз ошол жерден көтеріп өңіз сәжде қыла тұрған жерде анан аллаху акбар деп барганыбызда бірінші екі тизени қойып, анан қолды қойып, аран мұрын пешенені пешенени екі қолды қай жерге коебуз мындай емес, мындай мындай емес. ушу қаққанда қай жерде болчу ошол жерге қоясыз құлақ қаққандағы ошол жерде ошого барабар коебуз дагы колдорду жаап коебуз жаап коебуз саждада саждада жаап коебуз колдорду а биз болсо кыямда турганыбызда өз абалына койгон болчук ал эми рүкүдө боло турган болсок ачкан болчук ал эми кыямга эмеге саждага келгенде колдорду мынандай кылбаңыз мынандай кылып сажда кылбаңыз колдорду жаап ушу кулактын какканга барабар ошол жерге алып келесиз экөөнүн ортосуна кылыңыз сажда кылганда мындай кылып же болбосо мындай кылып мындай кылбаңыз ушу экөөнүн ортосунда болуп башыңыз ошонун мына кандай болсо кудум ошондой болсун да кулак да кандай орунда болсо кудум ошондой болсун анан көзүбүздү ачып мурундун учу каралат жерде саждада мурундун учу каралат аллаху акбар деп отурганыңызда алдыга баланы алып отурасыз го ошол жерде кандай карайсыз ушул жерде эле қарайсыз кээ бирлер жүрөгүн кээ бирлерде башка жагын жок жок жок ушундай эле каралат алдын эле каралат макулбу анан жакшынакай экини окуган кайра салам бергенибизде мына ийини каралат ийин бул жак эмес же ушунчалык салам беришибиз керек мына бетибиз аркадагы кишиге көрүнө турган болсун да мындай эле ассаламу алейкум ассаламу алейкум болбойт бул ассаламу алейкум буруңуз кичине эгерде моюн бурулса моюн бурулат да туурабы эми кээ бирлер үзүрлөргө эми буга кирбейт эми моюн бурулбагандарга эми аларга тиги кыйналбай эле койсун да эми мойын бұрылса ошо бурганга чейин алып барыш керек бул жака ошо караганда ошо ийинге карайсыз бул жакта ийинге карайсыз мейли кандай болбосун аалымдарыбыз демек толық намаз деп ушуну айтат эми дүнүйөгө келе турган болсок дүнүйөдөгү мейли тамак жасайбы кийим жуйбу үйдүн тазалыгыбы машиненикиби көчө чөйрө жумуш иштеген жер кийим тигип атабы же адамдын ден соолугун же машинени карап атабы қандай ол болсын алла тағала жақсы көреді екен біздің амал қылғанымызда амалыбыз қандай болсын кемшілдіксіз сапатты болсын сапатты болсын мықты болсын жоғарғы деңгейде мүмкін болышынша ең жақсы жолменен қылғанға әрекет қылышыңыз керек екен машина жуғандар дағы таза жақсы жусын үйде идиш жуғандар дағы таза жақсы жусын тамақ пісірғанда да чалай емес жақсы қысқасы қандай ғана амал қылбайлы туғандар ушуну караңыз биз таза дагы тыкан дагы кемчилдиксиз кынтыксыз толук тең жогорку деңгээлде мыкты сапаттуу кылганга аракет кылсак мына алла таала бизди жакшы көрөт экен ошондо <coughs> байхақидың риwayatында келеді кулейб ибн шахабтан أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن бұл жерде айтады пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шек күмәнсіз алла тағала жақсы көреді амал қылушы қашан амал қылғанда чырайлуу қылса ошоны жақсы көреді демек ислам діні ептеп септемеге шақырған дин емес қандай ғана нәрсе болсын ине болсын да инеден самолетқа шейін барлығын сапаттуулукка шақырған сапаттуулукка кызыктырган дин ислам динибиз өз туугандар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың менен кеңеші пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кеңеш үйретті кеңеш кеңешіп кескен бармақ ору дейді ата бабаларымыздың нақыл сөздеріне бұл дегені субханалла кеңешіп кескен бармақ орбайды кеңеш ушунчалык маанилүү анын пайдасы анын пайдасы ушунчалык көп адам баласына дағы чөйрө башкасына дагы алла таала ошо кеңешүү тууралуу дүйнө иштеринде дагы дин иштеринде дагы экөөндө тең кеңешүү бар дин иштеринде деле кеңешели каерден илим алайын кантип алайын кантип мен ороза кармай кеңешели кимге үйлөнүү маселеси бар сапар тартуу маселеси бар ажылыкка чыгуу дааватка чыгуу илимдин жолуна чыгуу зекет берүү маселеси бар мисалы да жана башка маселелери бар мешіт салу мәселесі бар діни іштерде дағы дүние іштерінде дағы кеңесу өте маанилүү өте маанилүү дин іштерінде го вужуб важиптикке чейин алып барат ал эми дүние иштеринде мустахаб болсо дагы мусулман адам кайраңыздар мусулман адам дүние ахиреттин оңолуусу менен биргеликте эле мусулмандын тиричилиги жашоо тиричилигинде дагы мусулманга кыжалатчылык жетпесе экен жакшылык жетсе экен деген ойдо болуш керек мұсылмандардың жашосы жақсы болсын деп мұсылмандарға рахат жетсін деп құдайым осындай ойда ошо пикирде жашаш керек